你收看的频道是牛奶大师师师师台。哦，那个我们的这个这个这个，呃，《丰都日记》页面千魂第三第三趴，好，第三趴会不会一样呢？我猜应该是一样。天哪！ 这是要玩几次啊？好，我们直接过关。好，我真的觉得这个是 bug 吗？还是我误解了？真不太懂这边的。 是为拿符咒吗？哦，有可能哦，有可能只是为了拿这个吧。好， <laughs> 解除霸体状态。嗯嗯，为了拿这个道具吧。嗯，得政啊，真的是，对，没错，应该是拿这个道具。好，我们来实战一下这个道具。先存档啊。 因为我想把那个阿力，当蜘蛛用啊，好，我们拯救一下护卫天山。因为在后期就是最后一关跟大混战的时候呢，卓人清这是卓人清嘛，他有一个天赋，他每次只要队友死亡就会获得一个霸体，那很麻烦，所以你可以用这个符咒可以破除他的霸体。我猜应该是这样子啊。 好，我们看一下，我们随便用一个给大家看一下。啊，其实就是这样子而已。然后可以可以顺便攻击敌人，然后解除霸体的状态。好了，那我们顺便把这关打完好了。 上门钉被改弱了，不然应该可以一级必杀小兵的。不过官方也真是的，就等到这个时候才出更新档，当然已经破完了。 因为我一直想说，那个夜魅千魂是可以拿到什么阎罗的专属武器，我一开始是这样认为的，就发现好像不是，应该只是为了拿符咒吧。因为霸体这个附加效果， <coughs> 有的时候真的是挺麻烦的。 好，还有这只，我的屁啊！ 好，剩乘坐位置。 <coughs> 好，那我们这段这边结束了。喜欢频道欢迎到频道左下方的图片按个订阅，欢迎到粉丝按钮上以追踪最新消息。谢谢大家，再次收看喽，谢谢，拜拜。